Na casa 7.3, então, nós vamos representar aqueles recursos que você vai precisar para esse projeto de previdência. Né? Então, é, falando assim em termos de, de, de, ferramentas que você vai precisar para gerenciar um projeto assim, por exemplo, poderiam ser uma carteira é, numa corretora, uma conta num banco, ou mesmo uma conta é, em portais onde algum tipo de produto ou serviço que você é, com que você trabalhe possa ser visto, né? O YouTube é um exemplo. Né? No, no, YouTube é, não é tão difícil alguém chegar a um milhão de visualizações. Então, é, esse normalmente é um, um canal por onde se alcança é, esse, essa meta de ser escalável. Né? Então, ferramentas em geral que permitam esse, esse tipo de gerenciamento de algum tipo de ativo escalável entram aqui.